好，让我们来看一下接下来的这一周的礼拜一，我们会逢到的是中伏。如果你错过了老师先前的影片，告知你在三伏日如何透过这段期间为自己开运、避病，以及要避开做的五件事情，记得回到老师的浏览器去点取这一个影片来看一下哦。 再来，让我们来看一下，我们在礼拜二的部分会逢到的是一个新的节气，也就是在当天的十点五十分，我们会迎接大暑。大暑这一天呢，我们可以运用吃水果的方式来帮自己消暑又开运，而这个水果也就是我们当令的水果——凤梨，因为凤梨它的闽南语的发音就像。 旺来翁来的意思，所以用来祈求平安、吉祥、生意兴隆的话，是再好不过了。记得在当天大暑这一天，可以多吃凤梨，让自己翁来哦。好，再来让我们来看一下，礼拜三我们会逢到的是一个适合做沐浴开运的日子，在这一天，老师会建议大家。 不要泡澡，我们用 shower 的方式淋浴，来帮助自己把身上的这个晦气给洗除掉。在当天也可以运用，比如说精油或者是艾草这一类的香皂，来帮自己除掉晦气。如果你是想要求比较好的姻缘或者是桃花的，不妨可以用一些带花香类的香皂来为自己沐浴哦。 再来，我们来看一下礼拜四的部分，逢到的是在清早上的九点十九分，我们会可以看到下弦。如果当天的气候是很吉祥的，我们也可以运用这一天下弦的年中之气来帮自己补足自己的运。首先，我们在当天呢，可以在自己的掌心上面，好，那。 看你是要在左左手或者是右手都可以哦，看你本身是左撇子或者是右撇子，那我们就用我们的食指好的部分，在我们的掌心这边画一个圈，然后在一个第一个小圈代表的是下弦月，然后再象征性的把下面的这个圈好像把它给填满，它代表的是下弦月中求圆满。 之意，心里在这样子默念的时候，同时也想着你在这下半年度所想要完成的事情有哪些，这样子并可以祈求圆满。再来，我们来看一下礼拜五的部分，逢到的是四元一将，在当天也是一个适合祈福的吉日，所以如果你有想要前往到庙宇去拜拜的朋友们，不妨可以选在这一天前往哦。 另外，礼拜六的部分逢到的是正红砂的日子，而我们农历逢到丑日的部分，也代表的是红砂日，诸吉事都是禁忌，所以今天最好就是万事都求保守，会是比较好的哦。另外，在礼拜天的部分逢到的是福星大进之日，在当天呢是非常适合可以去做上梁、安床、开光、出行。 嫁娶的，如果你有任何的规划要在这这一天做的话，也可以在当天开始执行，都是不错的哦。好，再来让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友喽。首先，第三名是我们属猪的朋友，第二名是我们属狗的朋友，而第一名是我们属。 老鼠的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周你会觉得非常的有气势、有声望，而且不管你说什么、做什么，都会有人相挺。但是切记不要让自己太过得意，不然在隔周可能会叠个狗吃屎。因此，我们还是要带着谦卑的心来迎接大家的喝彩。 在这一周，老师也会建议你可以提前把下半年度所要进行的事情先提前做一些规划，对你会是不错的哦。好，我们再来看一下接下来这一周十二个生肖的个别运势提点又有哪些。第一个生肖是我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这一周真的是万众瞩目了，不管你做什么说什么，大家都为你。 以你为主，所以是说属老鼠的朋友，切记你在做的任何的决定一定要经过思考，不要因为一时大家的起哄，结果你可能有些方向有点偏了，你自己在后面要再去自圆其说，会变得比较困难哦。因此记得一定要好好的先想清楚，再来开这个口，这样子对你才不会有后面的一些影响。 那属老鼠的朋友，在这一周因为运势相当的强旺，偏财运也是不错的，要注意的天数是没有的哦。另外，下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友在这一周是等待加鸡。对你来讲的话，很多事情都是在进行中、规划中，你过的是属于按部就班的日子。在当周要注意的天数是礼拜三跟礼拜五。 那老师会建议你在这一周尽可能呢，就是安安分分的等待你下一个好运。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友在这一周你会开始觉得比较豁然开朗，不再觉得困惑了。有些决定虽然是不得已的，你也知道自己必须要向前看。 因此，属老鼠的、属老虎的朋友，老师会建议你们在这一周要注意的天数是礼拜一。万事起头难，礼拜一的部分，你可能要做一些新的决定，或者是下一些新的决策，千万不要一直反复的无法下决定哦。再来，下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这一周，老师要劝你不要再犹豫了。 你可能眼前有很多的机会，又或者是你有很多的想法，你不知道要该哪一个先去执行，或者是选择落实。这时候不妨问问看周边的人，也许他们会给你不错的第三方建议哦。属兔子的朋友在这一周要注意的天数是礼拜二。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友，老师会劝你在这一周尽可能的放下执念。 不要老是把错都归咎在他人的身上，而且要留意自己的健康，不要太过放纵自己，尤其尽可能让自己的心情要能够学会转念以及放下一些不好的思维。属龙的朋友在这一周切记要留意的天数是礼拜二跟礼拜三，尤其是过马路的时候要注意左右来往的车辆哦。 再来，下一个生肖是属蛇的朋友。属蛇的朋友在这一周，你很容易陷入一个三心两意的一个状况，很多事情都没有办法很果断，而且你还会因为自己这样的一个举动，让自己非常的毛躁，心情感觉非常的不好。这时候不妨给自己喝一些清凉的饮料，比如说。 青草茶或者是绿茶之类的，来降低自己的火气，也可以借由这样的一个方式来让自己醒脑，也或许能够帮助你更豁达的做好正确的决定。而属蛇的朋友，在这一周，老师会提醒你要注意的天数比较多哦。听好了，分别有礼拜一、礼拜四以及礼拜六喽。 下一个生肖是我们属马的朋友，在这一周建议你要好好的调整你自己的脚步了。要注意的天数分别是当周的礼拜五跟星期天，因此老师会建议你在这一周放，在我们工作完之后的周末，尽可能就是让自己放个轻松，能够在家里看个片，喝个小酒，调试一下自己的心情，这样子。 对你会是比较好的哟。再来礼拜，这个是我们下个生肖，是我们属羊的朋友。那属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，你会发现很多呢，周围的一些阻力都会退散的。而且属羊的朋友，你们在这一周要注意的天数是礼拜六，所以会建议你啊，必须要注意的就是火光。 也就是，如果说你，在家里呀有有在煮饭的啊，或者是说你在工作上有用有用到一些器材，它会激出火花的，那我们都要特别的留意这样的一个状况好，那属羊的朋友，尽可能呢，呃，也可以在这一周呢，好好的让自己放松一下，毕竟好不容易你会发现很多事情都有了眉目了嘛。下一个生肖是我们属。 猴的朋友，属猴的朋友，在这一周，老师会建议你要正面思考，因为很多时候你都会把事情往不好的方向去想，甚至都会把状况想到最差化。那其实呢，正面思考对你来讲的话，或许也是一个方程式，不代表什么事情都要往坏的那一面想，正面有的时候可以给你招来更好的磁场。 另外，属猴的朋友在这一周要注意的天数是星期日。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这一周你的压力会渐渐的退散了。在当周要注意的天数是礼拜一跟礼拜三。而对属鸡的朋友来讲的话，这一周尽可能不要一直对枕边人碎碎念，否则可能会念出一些无谓的争端来哦。 另外，下一个生肖是属狗的朋友。属狗的朋友在这一周要开始调整现况了。眼前很多状况虽然看起来都是 on schedule 的，但是后续的东西是否能够跟上呢？尤其是你的工作进度，不要只看眼前，也要看后面要跟上的东西是不是都有按时的跟上来哦。那属狗的朋友在这一周，你们的财运也相对的。 是蛮旺的，尽可能能够在这一周帮自己多增加一些营业额，这当你在月底的时候会添一笔小奖金哦。下一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这一周原则上会面临挥别琐事，也就是在上一周你会发现我同时要进行好多事情的分配跟。 作业在这一周，这些事情慢慢的都会开始卸下来了，也开始都会有圆满的一个解答。因此，属猪的朋友，你也可以开始让自己觉得有点度小月的一个状况。不过呢，不要忘记了，因为处理这些繁杂事情也是我们属猪的朋友的一个你的强项，所以呢，你周边可能还是会有同事会给你发出求救讯号。 在这个时候，不妨既然自己的事情已经做了差不多了，也可以帮一下周边的朋友，对你下半年的贵人运会是有所帮助的哦。因为今天你帮了他，日后他也会来回过头帮你的。好，属猪的朋友在这一周没有特别要留意的天数。再来，让我们来看一下在这一周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属猴的朋友，第二名是属羊的朋友，而第一名是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。刚也有老师也有说，尤其针对属鸡的朋友，尽量不要碎念，怕会影响感情上面变成了争吵。即便这是像争吵般，但是如果你是适当的，会比较像是在斗嘴的小情趣。当然了。 不管我们是怎么样跟对方互动的，尽可能都不要去踩到对方的雷区，这样子才能够保证我们的感情能够甜甜蜜蜜的加温下去。在这一周感情的部分，如果是想要追求的部分，你也可以不妨试着跨出那一步，跟对方做一个邀约，那这样成功的机会也会是蛮高的哟。 好，以上是我们这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方记得帮老师按下订阅小铃铛加赞，这样你才可以日后收到老师的运势提醒哦。谢谢大家的收看，我是精灵老师，我们下次再见喽。